Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di channel Kang Samsul Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah panduan doa ataupun niat zakat fitrah di sini zakat fitrah full baik itu zakat fitrah yang untuk diri sendiri zakat fitrah yang dibacakan suami untuk istrinya zakat fitrah yang dibacakan orang tua untuk anak laki-laki, zakat fitrah yang dibacakan orang tua untuk anak perempuan, zakat fitrah sekaligus untuk diri sendiri dan keluarga, serta zakat fitrah sekaligus untuk orang yang diwakilkan. Oke, sahabat-sahabat, saya ingatkan untuk yang belum subscribe channel Kang Samsul, silakan klik subscribe dan centang tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi video terbaru dari channel Kang Samsul ingat subscribe itu gratis dan bagian dari dukungan untuk channel Kang Samsul untuk update video-video terbaru yang bermanfaat tentunya oke sahabat-sahabat langsung saja untuk yang pertama, yaitu zakat fitrah untuk diri sendiri. Adapun bunyinya, nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Adapun artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri fardhu karena Allah Ta'ala jadi di dalam niat itu mempunyai makna yang sangat luar biasa yaitu untuk mengeluarkan zakat fitrah terus ada pun doa yang kedua yaitu zakat fitrah yang dibacakan oleh suami untuk istrinya Adapun bunyinya nawaitu an ukhriza zakatal fitri an zaujati fardan lillahi ta'ala ya artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardu karena Allah Ta'ala nah ini doa ini yang membaca adalah suaminya yang diperuntukkan zakat fitrahnya untuk istrinya yang selanjutnya yaitu zakat fitrah untuk anak laki-laki bagi bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak laki-laki doanya demikian nawa itu an ukhriza al fitri an waladi titik-titik fardolillahi ta'ala nah di kolom yang titik-titik ini silakan sebutkan nama anak laki-lakinya sebuah contoh anak laki-lakinya namanya yaitu Muhammad Syauki bunyinya seperti ini nawaitu an ukhriza zakatal fitri an waladi Muhammad Syauki fardal lillahi ta'ala seperti itu sahabat adapun artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku Muhammad Syauki fardu karena Allah Ta'ala seperti itu sahabat Nama ini disesuaikan dengan anak laki-laki sahabat-sahabat sekalian. Terus yang selanjutnya yaitu zakat fitrah untuk anak perempuan. Adapun bunyinya nawa itu an zakat al fitri an binti. Nah, ini ada titik-titik fardalillahi taala. Nah, di posisi yang titik-titik itu silakan sebutkan nama anak perempuan dari sahabat-sahabat sekalian contohnya anak perempuannya adalah Akila maka bunyinya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti Akila fardalillahi ta'ala nah artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku Akila fardu karena Allah Ta'ala ya. namanya diusahakan untuk disebutkan semuanya misalkan namanya Akila Azmi Asyamsi maka pada pengucapnya pengucapannya itu disebutkan semuanya terus yang selanjutnya itu zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga Adapun bunyinya nawaitu an uhriza zakat al fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardan lillahi ta'ala artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala ini doa untuk seluruh keluarga dan selanjutnya yaitu zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nah di sini ada titik-titik Silakan sebutkan namanya spesifik ya fardalillahi ta'ala sebuah contoh namanya adalah alilatul bariza maka penyebutannya seperti ini nawaitu an ukhrija zakatal fitri an saya ulangi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an alilatul barija fardalillahi ta'ala artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk alilatul bariza fardu karena Allah Ta'ala nah demikianlah sahabat-sahabat kumpulan doa-doa zakat fitrah yang lengkap ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya ingatkan lagi yang belum subscribe yang telah menonton video ini silahkan klik subscribe dan centang tanda loncengnya untuk mendukung terus channel Kang Samsur Kang Samsul untuk update video-video terbaru yang bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.